atsigert kavos Starbuckse. Eina, tenais mačiau yra. Starbucks, kavas, na, na, na. Kažkaip šalta, žinot, pasidarė, ne? Aš susakau, čia nes keičiasi oras kas Labai. 15 minučių. O, Dolce Gabbana, einu. Einu. Apatinių savo įsigysiu. Už likutį kreditiniai korteliai. <laughs> Iš įmonės sąskaitos. O! Viskas gerai. Džimičių e, bus irgi neblogas, kiek žinau. Nori nors nufotkinsiu šalia parduotuvės. Kačink! Kur tai žymioji kava gyvenime negerės? Einam. atsigėrėm kavos, nes čionais mažiausias padelis kainuoja 2,80, didžiausias padelis kapučino kainuoja 4,10 eurus. Atsiprašau, bet mes oro uostį, jeigu pavilnių išgėrėm, išgėrėm už 4 eurus. Tai čia oro uostas buvo. Pasižiūrėkite kainas. beje, tas mažiausias puodelis, tai jisai normalus. Tai tu gersi kapučino? Kapučino, only. Tau? Kaip tau? Tau? Tau. Uno. Oras ir vėl pasikeitė. Bet aš šiaip apsirengsiu. Jeigu jūs važiuosite Barceloną, aš jums sakau, imkit nuo striukės iki šortų kas 10 minučių čionais keičiasi oras. Čionais kaip, nežinau, kaip mergaitė nepastovi šitas oras. A, noriu, a, nenoriu. A, a. Aš nežinau, kodėl aš... Pončikas? Pončikas? ir akinius. Dažniausiai, žinokit, geriau imkite su savimi akinius, tegul akiniai būna tiesiog kišeniai. Jinai, karočiui, tiesą sakant, draugai visur pritampa. Jinai visų pirma yra, norėjau pasakyti, juoda odė. Joda yra oga. Ir jinai pastovi. Jei pastovi, Čiurkos rašo Facebook'e, pastovi. Čiurkos, aš turiu menį, čia nebus kažkoks Tadžikistanas ar ten nežinau kas. Čiurkos tai iš vis kažkokiom tai kalbom nepar, nesuprantamai kokiom parašyti vardai ir pastovi ir siunčia. O tu paskui, ką tau atsiuntė buvo? Organą pimpalą buvo atsiuntę. Tiesiog nuotraukai laiko savo ranką, savo pimpalą nusiuntė ir jai atsiuntė. Va toks kontingentas tave žiūri. Tai žiūri. Žiūri. Ir čionais jinai pritampa, suprantat, jinai tamsi, čionais visi tamsus ir jinai kaip saviškė. Olia, olia, gracias, por favor. Viskas. Bet aš sakau tik thank, thank you. Jinai tik thank you sako. Nenori būti tarp saviškių. Ne draugai, ragauju. Ir dabar šitą paragau. Fū, mano karti kokia kava. Tai čia kapučinas. Čia mano Anastasija kava. Duok, mano late. Kodėl? Nes karti yra kapučino. Kas tai pasakė? Nes daugiau kavos. O, oh, por favor, morda. <laughs> Šiaip visi labai žiūri, kad tu čia filmuoji. Beje, niekas beveik nevaikšto su kamera ir niekas nefilmuoja, nežinau kodėl. Duoda šitą, ne? Keli žmonės su selfie stickiais vaikščio ir viskas. Kažkaip jie nemėgsta kamerų. Por favor. Kadangi vadinu suvalgė mano pončiką, tai man dabar neužteko maisto. Jinai kaip katinas čionais. Mhm. Kaip katinas prie valerijono. Eina, eina, vitrinoj parodo, pamato kažką iš konditerijos. Beje, čia šilta kaip tu Jaučiat? Einam. Einam. Šitais visada man taip sako, visada einam, einam, einam pro šalį, rytoj užėjusi, po ryto užėjusi, paskui neužėjom. Džiaugs, kad aš nelabai stipriai noriu. Nes jau pinigai būtų ištaškyti. Kodėl pigi? Nes iškirpti Džiaug, šitą. Džiaugiuosi tyliai džiaugiuos. Mes teisingų keliu einam? Taip. Visi vienodai žiūrėkit. Žiūrėkit, kaip batai atrodo. Čia mes tarsi galerija. Čia mes yra stiklas, galbūt jūs jo nematot. koją gali nupirkti. Labai panašu, man karšta. Karšta? Tai karštas, Šešios, septynios minutės maksimum praėjo ir aš sakau, vėl pasikeitė viskas. Žiauriai karšta. Nugarą tiesiog, nu saulė labai spigina į nugarą. Venda vartus. Pujan. Dihan. Pujan. Pujan. Einam kavos atsigerti prie baseino, kur aš žadėjau maudytis. Gerai, kai žmogus mėgsta, mėgsta ir gali ir moka iš savęs pasijokti. Džim. Eisim į salę? Neįsim į salę. dieną geresnis vaizdas, aišku, čia nais. Sunkus gyvenimas, ne? Šiaip tai

blogai, telefonas išsikrauna kaip velnės, reikia powerbanko. Bet rimtai žiauriai išsikrauna, mes šiandien iš ryto išėjom, pas mane buvo 90, dabar liko 16, o dabar yra tik tai, kiek dabar valanda? Pirma. Pirma valanda, o mes išėjom kažkur nu 9, tai čia nerealu. Bet iš tikrųjų čia jūs kalti, žinot? <laughs> Nes mes jums ten keliam visokius video. Video. Pažiūrėkit, kiek daug motorolerių. Tai žiauriai daug. Jie čia visur varinėja su jais. Visur, absoliučiai. Žmonės majoja, iš tikrųjų kamera labai pozityviai reaguoja. Į kamerą žmonės? Mhm, va, pavyzdžiui, dabar ką tik pamojavo drūkas. Prieš tai, a, irgi vadimas buvo nufilmavęs, pirkom piragėlį, irgi mojavo. Pirmą kamerą. kartą matau gražią mergą. Matai, kokia Ispanija? Ne Ispanija, tokia, nežinau, kaip pavadinti, pusiau. Tuoj tu, tuoj tu gausi vėliniuką, aš nustosiu filmuoti. <laughs> Jokavai. galima čionais kalbėti lietuviškai, čia yra gerai, niekas nesupranta. O kas supranta, tai reiškia, kad tai ispanas. Nesupranta, no comprendo. O, žiūrėk, comprendo, kad sėdi. O, žiūrėk, jam... Reikia, kad nesimato. Jos mygina akis labai, jam reikia akinių. Jis šildosi. Aš beje neparodžiau, kaip tu pasiūlė akinius jam. Geriausias momentas buvo, neparodė. No nu comprendo, signorita. Nesuprantu tavęs aš. A? Nesuprantu aš tavęs. Mažikietiškai nekalbu aš. Žemaitiškai. Ne, nemoki rūkauti žemaitiškai. Nu, davai, papasakoju žmonėms, kokia aš užstrekė. O paklausė, ar neturi powerbankų, kažkokį tai įsigijom. Nes, nes vadimas jau norėjo išėti, sako, nieko jie čia neturi. O aš angliškai paklausiau, sugebėjau. 30 pinų. Čia koks telefonas turi būti? Keturės paskutinį kartą turėjo 30 pinų. Man įdomu, ar jis yra pakrautas. 10 o kaip įkrauti iš reikia? Iš vis reikia. O kaip įkrauti, tai gali. Nupirkom parduotuviai kažkokiai, kuri labai panaši, kaip pas mus Lietuvoje yra tas Tiger. Labai panašu. Nes viskas labai labai pigu. Krauna? Tai čia man reikėtų krauti. Man svarbesnis vadinas svarbesnis, aha. Tu šiaip nepamiršk, kad tau reikėtų garsiau kalbėtis. Blemba, nu neblogas, 2200 mAh, okei, okay, bet jį kaip įkraut, arba jisai vienkartinis? A, nu tu kaip įkraut, čik ir viskas, jisai taip pat turbūt eina. Gerai, varom. O gal, ką žinau? Nu? Powerbankas, powerbankas, viskas dėl jūsų. Šiaip tai aš čionais norėjau. <laughs> No. Nu. Powerbankas, powerbankas. Filmuoju. Na, biškai pamirštu aš apie tą kamerą. Ei. Uh, imk viską. Gerai. Kola, not natural, pasižiūrėkit. Ir toks skonis, nežinau, ragavot jūs ar ne, pas mus irgi parduotuvė yra toksai paikal limonadas gėrimas. Vienas prie vieno, tipo natūrali organinė kola. Cukrus irgi ten turbūt natūralus organinis, bet, bet cukrus kitoks. Čia labai graži gatvė. Mes, man atrodo, nebe ten einam. Ten? <laughs> Viską išpyliau. Kas čia? Ką jis masto? Bulius kažką masto. Buliukas. Bulius susimastęs. Tiesiai į dešinę ir ateis. Jeigu ką, jūs šito negirdėjai, tai pavadimas pirmas pasakė. Ką? Ką? Tu vėl nefilmavai! <laughs> Aha, tegul būna taip, kaip sako jis. Pirmą kartą gyvenime, draugai, pats matau tikrą App Store. Ne App Store, Apple Store. Sako, neva draugiškiausia parduotuvė turėtų būti. Kaip mastelės parduotuvės. Mes, pavyzdžiui, kada buvom Berlyne, tai mes užėjom, Wi-Fi'om pasinaudojom e, ir e, iškėlėm informaciją, taip, nu, nu. 6 procentai liko. Nelabai draugiški apsorė žmonės. <laughs> Pasakė, išjung kamerą. Arba dantis išmuš. Ne, tai jau

Kiek balandžių? Cepelinų. Ten maitino, ten gausiu. Kas čia daros? Matai, jeigu toksai... Wow! Jiems visiškai nusispjaut, jie nieko nebijo. Žiūrėkit, džeką vieną neša. vienas su vaikais lakstau ir juos Taip. gainioju. Man atrodo, kad tu vienam balandžiui galvą tu įdėsi su šitą